Hello，大家好，看，欢迎你收看《太有绝招》。今天要教的跟上次很像，就是换步膝的右膝，为什么要分开剪，因为它的用处是真的不一样哦。然后我先讲，演演演示一下这个标准的动作，就只演示这个动作。演示做动作， <clears throat> 它是一样一个动作的，只不过你先提你的前膝，提你的前膝，因为让他以为你是一个一个前膝的进攻，前膝的进攻。 实际是后吸，后吸。很多时候我们应用的情况下是我会假装的不用，就继续这样。我会可能有个换步啊，假装我换步，我换步，假装让他以为是这个吸，换步，啊，实际是另外一个吸啊。再来一遍，再来一遍，再来一遍。是另外一个吸。那我给一个组合啊，这里边给一个组合，希望你可以练习一下，因为它帮助你测量距离，帮助你把这个动作完善，运用到你的对抗中。来直拳，砰。 提息，我让他以为我还要正蹬，再来一遍。飞过来，然后呢？很多时候我正蹬，比如说刚才距离比较远，我试图控制他近一些，那我让他轻一些，不然让他飞了，我飞膝我飞不过去。这就非常好了啊，再来一遍。然后呢？这种情况下呢，就是它的运用方法之一啊，有很多方法，你可以想。 凡是你前期的假动作，凡是你前期的假动作，你都可以动。而且呢，你看，很多时候是这样，前期的假动作配合什么？配合我们换步嘣，这只膝对吧？可能我跟他打，我跟他打比赛，叭叭叭叭叭叭，然后我抬膝换步轰，他知道，知道我老公这个膝，好，我换一下，换一下换到哪个？换到刚刚教你的这个，直接轰。 所以他反应不过来了，所以我们有很多技巧。你有时候用这个，有时候用这个，有时候用之前的技巧呢，你欺骗他。然后有时候呢，实际我们用的是新的技巧。所以我们把它融合到一起，就是你的明天。感谢你收看这期。为什么穿那么多？因为我喜欢出汗，然后想让自己变得壮壮的，壮壮的。谢谢，希望你关注下面的平台。然后呢，感谢。